né? वो काम कर गया लेकिन बाहर नहीं

देखो अब तुम लड़ा खाए नहीं पता क्या हुआ पता को क्या दिया रे अम्मी अकेला हां भाई इस आईडी मैं जो आईडी दे सर्च मार इतने टाइम पे खेलते हो क्या जब खेलते लगा दे पहले अरे लगा इस आईडी को ये होती है जो है खुद में हेलो गाइस गाइस सर्च ही नहीं मारा क्या करूं नेटवर्क चोट गया है मेरा पिंग कर रहे भाई आ मेरे पास मैंने तो मार दिया सबको मार दिया सबको अरे मैं तो ऐसे ही भाग वो मेरी फेवरेट है यार पता नहीं क्यों ऐसे करने लगती है मैं तो रोज खेलता हूँ मेरे पास मोबाइल अरे मैं पूरा दिन तुम देखते नहीं हो तुम्हारी उसको बहुत मस्त नॉक किया यार कौन है भाई कहां से ये मेरा मैच है में ही हाँ हाँ कोई बात नहीं तो मैं मारता है तुम अरे थोड़ी सी छोटी है आपसे ठीक है मैं बताऊँ